физика тарыхында гравитациялык турактуулуктун маанисин аныктоонун бир нече жолу бар биринчи жолу мындай эксперимент 1798 жылы англиялык физик генри кавендиш тарабынан жасалган тажрыйба идеясы боюнча жөнөкөй жана сахналаштыруу жагынан абдан татаал болгон ички зымга илинген 2 метрлик таякчага диаметри 5 сантиметрдей болгон эки бирдей кичинекей коргошун шаары бекитилди бул шарлардын жанында диаметри 20 сантиметр болгон чоң коргошун шарлар болгон шарлардын өз ара аракетинен улам таякча бурулуп тартылуу күчтөрүнүн башкача айтканда бүткүл дүйнөлүк тартылуу күчүнүн бар экенин тастыктады ошентип гравитациялык турактуулуктун ж мааниси аныкталды